kale erinnya lyange nze Sonko Muhammad tutambuliddeko mu bitundu ebyekaleerwe olunaku olwaleero okujja okusinkana omukulu Champion Gudo. Champion Gudo abamu tumumanyi mu biti ebyenjawulo tumumanyi nga bawunsa wa yali enisikiini tumumanyi nga atambula akuba abantu abeera ne UGA Uh, ah, era gye buvuddeko olwembo za alien skin ebadde etambula nga olwobawunsa complaining nga tebamukuba alien skin naavaayo n'agamba mu champion good ono yebawunsa we yamukuba onaku lweggulu mpira gy'amasaza gyabadde giggwa omukulu yagombeddwamu obuwala netugamba katunoonye ku champion gudo tumanye ku champion gudo yaani amanyi agajjawa kiri kitya owai ki ekiganye ewali kiganye eh, obulamu buli bulungi champion gudo lyerinnya lyo oba lyerinnya lyange eh, bwetuzaako emabega amanya go agaddala ngaovujje kugakola sente aga tiktok ogwani deo deo deogeza okubala ngonyongera ku dobozi kinga olinganga ali munaku olunaku olwaleero ah, sinaku eh, neki wali oba okyalimu ekiyongobero kya musajjawo nti poliisi engeri gye yamukutte jjo anze ah, sitidde nti bamukutte era bamaze nebamuta bamufumbire mbwefumbizi bamaze nebamuta olunaku olwaleero eh. soka tuwulireko ku bintu bya bawunsi eyakubwa yavudde okukwatira mukwano ogwo batugambye yatugamba ye twalinaye natugamba gweyamukuba ate poliisi byakutte yakutte ye ekituufu kyeki bawunsaali efumbira musajja wange nemuwerawo ebyaddala eh? eh. totidde hmm. we banakunoonyako yagamba eh. nabo bajasambibwa agamba yakola atya yasambwa nawe njakusambamu <laughs> leka ecupa yeleero ogireseewo ecupa ogiina soka ogimusa waggulu ecupa wakyusizaamu kanaku zino ina yakooko eryagamba ate eryeruwa wagireseeyo yotera obeera nayo Hmm. amawulire gali enskini gakutuseko gatya nti alinsi skini poliisi emukute wabaddeyo tewabaddeyo abaddewo kati nga gwebawunsa nokolawo kidala nga omusajja bamutwala nze nasirisa obusirisi nakiregedde nti yabagenda kudabamute wekibadde kimanyi kibagenda kudambamute eh. abadde oba kabadi mwapanze kabadi asobole ku eh. eh. baze newamwefumbiramu naye era bamutadde Mm. abalwo omuntu abeere atula abantu bakula ba kutikitooka ondaba obeere oyogeza amaanyi leero kiki doboozi nga liri wansi wansi mm. oba kati babakakanyiza babasaza amaanyi sikukakkana era nsobola oyogeza amaanyi agamba yasambwa nawe ojja sambibwa <laughs> leka kulimba <laughs> leka kulimba ah, tutera okulola ku tiktok nga mukola emboozi za tiktok busikirisa obwo mukola n'obulala mutera bukwatirawa bukwatira kawempe mugeto mugeto kawempe simanyi bwetubasangidde gyembadde muva eh? gyembadde muva era mugeteeka wetubasangidde eh. eh. ah, omuntu alaba abaana abaali abasinga obungi abali mu talenti singa gwe tebatera kusoma batugamba gwe ebyokusoma wabimaliriza wagaana ah, nze nsoma ngaosomerawo nsoma gwekisero infant school osoma piki oli munasale oli musekendre oli mukiasi ogenda mpifiri ebintu ebitegeera bulungi byonna oluzungu olumanyi eh. bwetukyusa mu lulimi osobola okugeza kutwala banga twogereramu jasti nga nkubuza mu luganda nga guddamu oluzungu ah, ah, sikadde ka luzungu <laughs> kano kadde kaki kaluganda eh. kawempe tetogera luzungu shuwa kawempe ki kawempe embogo kawempe infanti kawempe byonna byonna ebitundu byonna bisomeramu lwaki temwogera luzungu eyo ngaate abaana babagamba luzungu ku ssomero naye wano nga tuli waka teri agambayo agamba yasambwa agamba yasamba n'abasomesa nabo oyinza obbagamba otyo nti agamba yasambwa ku ssomero ko tekuba ebyo byakunyiganyiga agezaako kunyongera ku ddoboozi tulune mu kamera nikyo ekisinga okugatta ennyo ku alien alien ndi musajja we ndi bawunsawe ddala oba bawunsa oba tulaba wabeera omukomeni wansi magulu oba okusobola ebyaddala eh. ati ntulaba bingi tulaba bingi alina obuvuyovuyo bwalimu bungi bungi ono yamukubye ono yakoze atya ababawunsa abalala ababawunsa abannammwe abalala bino bwobiraba gwe ki ekikugira mu bwongo bwobiraba oti abina kibikwongerako ah, tebina kibikwongerako eh. ate nga gwegwe abeera naye musajja we musajja wange mubeerako kutido hmm. eh, agamba yasambwa hmm. tiktok eno ogisanze otya wava ku kyogambe nti katonda nikobeera ku tiktok navaakoye wakolotya mukulu wange yanyingiza tiktok ono bidda gwetulaba goli naye eh. yakuyingiza ku tiktok eh. namutandika okukola ku lwaki bukontatinaena mwakolera abaana atwabeera bayimba nyimba za yesu babeera balioko yesu tali wano kati nyimba zaki simulaba yesu ee eh. kale waliwo ebiraala labakola abo contenti obwa challenge za dansi nebirala gulwaki mubina byona byona mukozesa cupa kuba eh, nti ekawempe tuli babi abekawempe eh, teri agamba tulina empisa embi mulina empisa embi abekawempe eh, wano mu maaso ga tiktok oba ne muriality muriality nawe osambibwa <laughs> nga biki biki bimusinga okola ekawempe nebibafula okuba nti mwemuli babi temugamba wako tugamba anti ojameza leero kati waliwo gugamba nti noye mm. gwe nga oli waddala kati mm. nosanga abaddala abalala kati gwejawunezalaleo tukube tukumenye ekiraga nti kalampe tulina empisa embi agamba yasambwa nti agamba yasambwa olinga wamala omusamba ye ngaayitako ku polisi ngaagamba abaya abakulu bano bakozegamba kati then abasirikale kukozi baba ino bakwata nga ebakutte musajjawo fe tebatukwata bya kisiro era ali yenna kitegedde nti bagenda muta teri agamba asobaddewo nga bamutwatebamutadde ali wabweru batugambe nkyagenda mu kooti era bayinza omutwala ebizira agendeyo kale tujja mumusangayo eh? akava okunkubira nti tibamutadde teri agamba naawe ojja sambibwa alina essimu eh. tosambiremu n'abawagizi bafefafani abatulaba abali mm. Ah, mami ne daddy gye bali mama gye bali ne taata mukine ekyokuba nti ozannya ngobeera oyina yugi agamba yasamba oba kyogerako kibu atewali ah, kyebayogerako hmm. eh. bokasa wabeera ne mukulu ono abeera nga kikwasaganye ne bagamba kyekyo kiwedde eh. ah. nawuliddeko okoba watandise nawe okuyimba atandise kukopa musajjawo aliyena toyagala mulirawo ddala kiki asikumukoppa hmm. akuba ebukubi ttundye Mm. yeyampadde ne gunge nkube mutuni nga njijja mu luyimba lwe eh, waze muzize eh. luyimba ki siti yadde nja luyimba ki oba lokudawu tutambula eh. lutya sooka obenga twamutulabe ah, nze siyimba saawa zino tukome budde bwakiro taata olyoka otuwemu akapeera budde bwakiro agamba yasamba ojja sambibwa beeramu mwani baba mwagala kubba buzindaalo bwaffe olaba ogambye tudde kiro asi ah, kubba buzindaalo bwamwe nga tubawagazaki okuzindala ate mwebaka empe mutwala buli kimu yasambibwa akusomera ewomba nga mulina abaana akusomera ebagamba ki bakumanyi nti gwe champion bamanyi bagamba batya botuka kusomera tewali tebaŋamba kusomera otera otuwali otusekokoleeti kusomero situkangakoleeti ah, otuuka eddala mbudde hmm. tomenya ku mateeka ga ssomero gwe wali nsanzeeko nga mmenya amateeka g'essomero taata bagana temwogerera mu kiraasi mwogere oluzungu neyogera oluganda kia nebakuyita janguwa balwogera mm. tulyogera ate tebatukuba eh. eh. atera okubwa champion gudo okubasinywa ndyagatyo kuba <laughs> gizi twali ku press conference ah, neba alien fenna eh, gyetwali nempostinga era nagamba alien skin nalese mutabani we champion gudo balina commenti nga nagamba eh, omwana nga atunula nga anywedde kyayi wenjayi ah, nze sinywa kyayi wenjayi mpozi nga gwamunywa <laughs> ah, mpozi alabika ali muwagizi kubenga gyebatunula mu bwoti erisenge gyetuna obubeera olibbirira bubizi toyinza tunulya swit mu kamera awo so otunulayo efe eh, tuli bageto agamba yasambwa eh. Eh. lwaki mwagala nnyo geto eno singa omuntu abanga akujambula mu geto akutwalire mu uptown muyenga kololo ngenda gwe oyina sente nawe ontwaleyo ah, nze siyina sente tuli babi tetulina empisa embi mu ggeto kati soyagala kuvaayo ee eh, agamba yasambwa tebeeramu ku byotandise webwajja sambibwa <laughs> ati musajja oyo agamba asapotinga abantu ba geto okaalieni kati kitegeeza wonaavaayo mugeto gwe naaba akutadde ettali naye wa geto ee eh. eh. abeera muno kumpikumpi nammwe oba si kumpikumpi hmm. naye abeereeyo mu geto Ah, neddala ki ekibagatta naye mwava ku kyokutandika connecti nga mwali mwemanyi mwesanga ku tikito ngaolaba content n'mwagala kyajja kit eh, twesanga ku tikito ah, ni gwe yakusangako ampita hmm. eh, netutandika okwemanya bwe tutyo hmm. Hmm. bwe tutyo era soozi otera otambulako oko naye ezekiro nga siza misana eh. kuva okusiddala waliyo bawonsaja yafunire obuzibu naliyo gweyakuba bawonsa so siye teri agamba namulaba amanyira nyo alieni nemuwerawo eh. kati nawe odda nomumanyira ga ate gwe nkukuba asatu gegavaamu liyavaamu abiri gwetoamanyo <laughs> <laughs> banaye simanyina kumanya twogereko ku kintu kyecupa eno gyoyina ecupa bujo tulaba ya yugi waliwo abagikomplainize kuno gankoletemu eya fanta eya soda sizezinagala ndibadizeewo eri emenya obuwanga Nagiinako lifalensi tobala sigireeta nnyo. Kati n'ogamba nti kokyusemu oleeta emenya ki? Wanikako koti waggulu tulabe cupa. Eno kati gy'oyina gy'okozesaawo ebiro bino. Eh, Togikwata kubuuta ate. Ogikwata otya? Mba gikwata bwe bati. otya okikwata otya kikwata bwoti naye ngaezitowa tugikwata abageto kati esinga kukola kikubye okwerinda byecupe ekuba ekuba eti ogikubisa otya aba nga agezaamu saidi erikigezesa gwejawo nakamanyirokonkuwereo pozituite oli baabawo yabeera jja atekewo omutwe ogezesemu tulawo badde aleese okuba n'emenya eh. aleete omutwe aleete nawe teekawo <laughs> nze njitya ndimanyi nange nziyina egattawo emirundi ebiriwangemutwenze njimanyi eh, nti ekuba nemyaka ye tagimanyi nti ekuba nemiyinaagimanyi ah, nti ekuba mm. eh. ah, bwotunula muno olaba ku tikito okuliko abaana bangi abakola n'abaana bangi abali mu talenti tulaba felista bali mu talenti ba fresh kid bali mu talenti n'abaana abalala bafaanaganako bwe batyo gwe bweweraba mu bana abaana oyinza kwessaawa abalowooza bakusingatebalina kyebansinga sua eh. bakula batunula mu kamera tulabe eddala oyinza okakasa eh, tebalina kyebansinga reskidi eh. omumanyi ayina nemmotoka ayina bingi namaanyi abaziina ffe tuli baggeto ffe tetuziina kale yabeere nazo agaggawale ffe tetujja kugaggawala <laughs> ate felisita yamanyi naye nze ebyo sibimanyinakyemumanyi abakawala abakalenzi sinyina kyenkamanyiikokekamanyi abaka supasita <laughs> kyemmanyi abaana bano baka basenza mutima namaanyi naye tugenda wali mu bwongo obulala obudda kubamanyi oluzungu champion gudde oluzungu lwakulemaama nze sirumanyi tomanyi luzungumbeerambe jasambibwa <laughs> edda sewo mukama wange naye twagambye tugezeku tubenga boogeramu oluzungu watidde ate bo bwobeera nabo oba oluzungu bafuwabnagambye nga tuli waka tetwogera luzungu toba omanya ate beera mm, olidde nze champion good owekampa agamba asamba ojja sambibwa <laughs> luzungu mulogera muli ludda basemukama wakusomero gondaba ku ssomero karakita gyotambuliramu oba bwoti nga bwoli twabadde ne musajja omanyi zinja kuyeraganya ku musajja wali enskin yatugambye bwe tubatulooza nti akuba abantu mubi nnyo kati agenza aterera butereezi ate yali bubi nnyo okusinga awo yali muzibu nnyo nawe ogenza oterera butereezi tatanangenza entereera butereezi naye wali otya kuba kati naninayo nsinga nakusambya edda nze seba ali wano ee eh. abantu banakulaba batya kuba mbasonyiwa busonyi imwe nze champion gudi ekampagamba yasamba kata bange nga bamagi onamuddawa sibimanyi ebyo abawamagi aba ah, simanyi nze wange wageeto kale owabeere wamagye champion gudu bakadamu bamanyi obatera obawulira sibamanyi nze bakadama nabo mbamanyi sibamanyi bakadama babetera obereyo nga bakulaba era basinze tufosinga okujja tukukyalireko tukubongeko oyinza bagamba ki babereyo mbiyumba nga bakola yembagamba babere mbakolere eddala hmm. bafune sente badde uganda bazimbe fe tujja pangisa mwetemwagala kwegabula kuzimba naffe twagala ozimba naye sente zirabika tezirabika bukali bafune bajje bazimbe ffe tujja pangisa eh. eh. wali okadamu omu yampereza ku meseji emabegako ngaagamba mbu yakuzaala nemugamba njatuuka kakino nkisa okuŋama nti maamawo waaliwebale maamawo naye alibwerukadamu anzaala gye tulaba aba yanzaala mpozi nga naye ayagala sambibwa ah. eh. okadamu emukono bamwita jese buli omu yeyefumba agamba nti akumanyi nnyo tamanyi yali andabyeko yakumanyi hmm. kwadde gwe tomumanyi nze champion gulu eyekampa agamba asambo ajasambibwa ku byatandise Uh, <laughs> nga twagala ogenda okumaliriza champion gudo mawulire ki gwemanya gagenda mu ggwanga uganda agatambula simanyi mawulire kuba nze sirikolamu mweno gye muli muli mu nsi yammu eh. ndala nnyo ebire ne bemumanyi eh. eh. champion gudo n'ebyokubuuza ebimu ndabanga nze ebimpeddeko simanyi oba olina kyoŋŋambayo waganye okunkubamu akapera kakayimba kano teri kayimba kuba tetuli mu situdio atya tuyimbe mauli kigwa yagadde okuweereza ku mukwano gwo kitaawo kitaawo alien skin bane gwe tuna naye mutabani alien skin yoono jo mugamba musajja abagamba alina abaana aweerera yoono waneeno asomera eno mugeto nerinnya lyesomero talimanyi ani atalimanyi gwe obedde oyogera amasomero nga nogamba gwe oliwamu osomerawogambye essomero olimu lyensomero akatebeeramu wanywedde kyayiwe enjayi seba amaaso weega mulabika sigange weetereze kataata wali enisikini oyinza kumugamba ki bamukutte ogambye bamutaddebamutadde naye abeeremu abeeremu wali enisikini abeeremu kuba enjama zikwata boyi enjama enjama zekyo kyemugamba abapoliisi tobamanyi bwemuyita enjama mwenewamu ate babawunsa abaana abagamba nti ayitirize fujjo balina omukolaku bo bagamba abeeremu bwe baba bagala kuggulawo olutalo buli wetesa nga twesambe tulabaani musajja agamba yasamba uhuhuhu babawunsa abawuba ababbawu n'abalala bangi bonna bamwekokola ate obubaka ki bwoyinza okuwa ku bawunsi oli gwemugamba gumwakuokubbaala ababanja akasente yabakwasiza ejjotamuwa sente nagenda neyejjanjaba emitwalo ebiri kino gye mwali mumuwa bamuwa ezo oziinaawo emitwalo ebiri ekitundu siriba sirya lyeniskini babeera nezo sente entonotono etuba nezisingawo tozitegedde hmm. hmm, tozirinaawo fetwazimuwa neyejjanjaba nga amanyo gavamu ebiri kino gijanjaba amanyi yagazaamu hmm. yagula amapya ne tatawo mukubirize kakendeze kufujjo fujjo liyitiridde ate yakakendezaako luli yali mukaate eh? nga akubirawo eh? eh. ogambye yakola atya liyo ali mukanga akubirawo otumulabira adde akendedde mubukendeezi ah! simanyi nakumanya abatugoberera abatulaba bali tutayiddekooko champion good olunaku olwaleero naye ebigambo byengeri gyabiddamu era boyinza okubeera nga nawe omwerabirako bikumalako omaze pulan tugambayo kitukute tukusiibula ogende muprogramu endala kuba tukusanze oli bize nywanyi akabuutusi aniyakudisayiningira <laughs> akabuutusi kalinga akeddayo kaki <laughs> ah, nedda ssebu si akako nambaako oli akani tumulaba oli gwe kyogamba ntuliwo ffekka <laughs> ani akudisayininga beramugwe wano waliwo ayambadde boots <laughs> ani akudizayininga champion goodsaininga gulabi ani andizayininga bade manyine wansene kalerwe kawempe mina muntu akudizayininga akapala akabutu sesatiinga mm. eh. gomanyini gwebosi gwe dizayininga eh. ate ani akuteekamu ensimbi okutambuza ekintu teryantekamusapot mm. Ah, uh, gyoyinza okusaba abantu abatulaba nti banaye neetaaga mukino nemeredde wano munyamigeho mukino tewali kuba nze siri munaku wadde tuli banaku eno mugeto eh? naye swako kuyavulayavula kusaba sente ku kkubo hmm. eh, nze besibikola ah. walinga wo pulezidenti wa geto bobi wine kati pulezidenti eyava mugeri kati pulezidenti wakiri ekinene oyinza mugamba ki naabeera emu kuba enjama hmm. ezikwata eh, eh, wagamba enjama be basirikale sabasirikale bakwata abeeremu abeeremu atya beeremu kuba hmm. naye eh. sijja kwogera bingi kuba nange bayinza okuntiima kansirike eh. Eh. Ah, mpozi nga nakyo tugambayo ekirala nyagala kuta muganda we yatugambye manaja manaja nti yemuganda wesi ekyo tugambye na program era gyemuze mugenda mu twagala kuta nakyo tugambayo ekirala kyembagambayo nammwe mubeeremu kubaffe kampe tusamba tunadizayo ebyuma byaffe kweri teyagamba yasambwa nammwe mumuleetezeganye nyo temujja bizaayo obubbi bumbi bungi mukawempe eh. mubba munyakula muli bakaddo kadde eno ate tulabyeko nga tunyakula tukuba bukubi bumala okuba nemubebalekere babeera bayina sebo tubibajjakeera nemugenda nabyo eh. ah. wakabi nawe tukubirewo eh. baaba polisi togitya polisi yonjitya hmm. ate naye esusse nnyo kwata n'abatalina musango ani aga nti polisi yinza okwata omuntu atalina musango kitabo yali talina musango egyo gwe bakutalya nskrin talina musango era boy ani gwe yakubye mbulira ani gwebawunsa bawunsa bamukuba luli hmm. ate bamukuba singa bamukwata luli we bamukuba bantu bamuwa sente okuyimba natuuka bantu nadduka natayimba bawunsa yefuula omugezi hmm. yamukwata bw ati ngaamusindika kati fe tukole ki naffe netuteera agamba yasamanze nkutadde oba tulina gye tulaga ah, oky kale tuba ne champion good olunaku olwaleero bwe tunafunanga gapu anaabakkiriza tujaba tumukyalirangako abeere ng'atuwa ku mawulire mbu mbu ono ye bawunsa waliye ne sikiini talina nviiri ku mutwe n'olyalina embiiri mpitirivu nnyo mbu ono ye bawunsa awo ebyokwerinda bye kasa abeera ng'alina ug weba ecupa ya kooko mu ngalo mu ebyokwerinda bebeera biristede so bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero mpya abeera ng'oyongera okutweyegattako beere bulungi uh, champion judo.